bideo ikusi nahi dut arku kapaza zer den eta gero ikusiko dugu nola trazatzen dugun e, arku kapaz zehatz bat kasu hontan e, iruroi, e, gradukoa e, beno, zer den arku kapaza e, ba, pentsatu, hemen zuzenki bat baldin badaukat e, nik edozein puntu aukeratzen baldin badet adibidez puntu hori puntu hori e, eh, deritzogu adibidez P puntua larriz jarrita. Nik puntu horretatik ikusiko ditut e, e, A B puntua hau da zuzenkia angelu baten arabera. Hemen e, bi e, zuzenki hauek osatzen dute osatzen dute angelu bat. Vale. Ba, angelu berdineko puntu guztiak, hau da, e, A B zuzenkia angelu baten arabera ikusten e, dudan e, puntu guztiek osatzen dute leku geometriko bat eta leku geometriko e, honi deritzogu arku kapaza. E, guazen ikustea nola e, eraikitzen den arku kapaz, e, kapaz hori. E, e eraikiko dugu, zehaztuko dugu e, A, zuzenkirako irurogei graduko arku kapaza. Hau da, aurkituko ditugu e, e, irurogei graduko angelu baten arabera, A, B zuzenkia ikusten dugun puntu guztiak. Zegin behar dugu. E, trazatu behar dugun lehenengo elementua e, erdi da. Erdi bitzaia trazatzeko gogoratu, hartu behar dudala kompasa, eta aldatuko dut lan egiteko lerro, lerrorako, eh, lerroetara barkatu. A, zentrotzat hartuko dugu, eta erradio arbitrarioko e, e, arkua trazatuko dugu. Hau da, nahi dugun e, erradioarekin. Hau da bat. B puntura banoa, B zentrotzat hartzen dut, eta erradioa mantenduz, trazatuko dut beste arku bat. Lehenengo arkua mozten duen beste arku bat. Hau Bi puntu horiek e, zehazten dute e, erdibitzailea. Beraz, trazatuko dut, elkartuko ditut bi puntu hauek, hau da, erdibitzailea. E, arku kapaza, e, arku da, zentroa erribitzailean egongo da, hori logikoa da A eta B puntuetatik pasa behar duelako. Baina zehazteko egin behar dudana da e, sekuentzia hau. Aukeratu behar dut e, zuzen, e, zuzenaren mutur bat, edo A edo B berdin Kasu honetan aukeratuko dut e, A eta eskuaira eta kartaboia erabiliz, nik hemen bakarrik badaukat eh, eskuaira, trazatuko det, trazatuko det, A puntutik, edo B puntutik, nire kasuan A, eskatzen didaten angelua, hau da, e, eh, irurogei graduko arku kapaza trazatu behar baldin badet, A puntuan edo B puntuan trazatuko det angelu hori, kasu hontan irurogeikoa beraka trazatzen baldin badet, arku kapaza beste aldera aterako da. Eta goraka trazatzen baldin badet, arku kapaza betik aterako da. Bueno, ba, kasu hontan, eskuaira eta kartaboia erabiliz, zuzenkiaren norabidea ondo hartuko dut, eta beraka trazatuko ditut irurogei graduko, eh, trazatuko dut irurogei graduko angelua. Eraz, eskuaira eta kartaboia erabiliz, trazatuko dut, hola ez barkatu oda hogei tamar, guazen ondo egitea, beraz, eh, hola, hau, kasu hontan eskuaira eta kartagoia tras, eh, erabili behar dut, hemen nik bakarrik eskuai, e, eskuaira badaukat, eta trazatuko det irurogei graduko angelua. Hemen daukat, eh? Hemen daukat, irurogei graduko angelua. Beno, berriroa puntutik angelu honekiko elkarzuta trazatuko dut. Beraz, norabidea hartzen dut, angelukoa, eta orain elkarsuta trazatuko dut. Hemen badaukat elkarsuta, eta markatzen dut. Elkarzuta honek erdibitzailea mosten den puntua, hau da, e, e, hau da, arku kapazaren zentrua. Beraz, izendatuko dut, jarriko eta adibidez, hau dela O, zateko zentroa dela, eta hartuko dut konpasa. Puntu hori O zentrotzat hartuko dut. Zehazten dut A eta B puntuetatik pasako naizela, hori da. Eta orain bai, trazatuko dut bilatzen dudan arku pasa Beraz, de puntutik pasatzen dut, eta hau da bilatzen egin ezen arku pasa. Artzen baldin badugu, hemengo punturen bat, nahi dudan puntua, adibidez, kokatuko detemen puntu bat, puntu bat baino gehiago. Ba, adibidez, hemen, ba, baditut puntu batzuk. P eta M puntuak baldin baitut Eta, hasieran e, egin dugun froga errepikatzen baldin badugu, eta da, aukeratuko dut beste kolore bat, elkartuko dut A eta B puntuak, eta hemen osatzen da angelu bat. Bale, ba, neurtzen baldin badet angelu hori, angelu garra gaioarekin, hau da, jartzen baldin badet 0, 0 hemen dago. Ikusten dugu nola hemen geratzen den irurogei graduko angelua. Berdina, berdina, gertatuko da, berriro aldatuko dut kolorea, berdez jarriko dut, berdina gertatuko da, arku kapaz, arku kapaz ontan dagon edozin puntutik, adibidez P puntutik. Beraz, berriro errepikatuko dut, P puntuan jarriko dut angelu garra 0 kokatzen dut marra hontan, eta ikusten dut nola bestean, berriro, irurogei gradu markatzen dituela. Beraz, hau da arku kapazan, nola, Hemengo argu kapazaren edo zein puntutik ikusiko dugu A, B zuzenkia angelu baten arabera. Kasu hontan irurogei gradukoa. Bale, hau da dena, e, erabiliko dugu asko arku kapaza, bereziki ukitzaileak e, zehaztean. Bale, eskerrik asko edo zein gauza, galdetu lasai.